是关于一个鲁男子的故事，一个鲁蛇阿婷的故事。这个故事既不精彩，也不刺激，其实有点哀伤，因为阿婷这个人实在太鲁，了，所以在故事的尾声造成了无法挽回的悲剧。而我是这个故事的旁白，不过。 我是一个会中离的旁白，所以不要太期待哦。嗯， 力感沉沉的压在身上，连跟别人提起的力气都没有。脱掉上衣照照镜子的时候，我看着镜中的自己，那是一份不确定感笼罩着我的生命。这份感受是来自于数不尽的个人，来自于群众，来自于媒体，来自于规范，来自于社会，来自于国家。 那都是屁话。猫，你是想说啊？猫咪，嗯？陪我玩呢？陪我玩嘛。孤独的阿婷喜欢跟猫咪玩，这是她仅存的乐趣之一。 阿婷很爱抽烟，抽烟的时候常常碰上莫名其妙的事，但多数的时候，只是她不理解而已。 哎，你有在玩 Pokemon 吗？没有啊，那你啊，你有在玩 Pokemon 吗？没有啊。 一个礼拜前，我去了北京一趟，是个很大的麻烦，跟这边一样黑头发、穿的很凶。 广场上也是充满了各种口号：民主、富强、进步，哎，科技还有文明，那都是鬼话了。忘在哪里看过？ <laughs> 就在那里啊，就是那个地方，没有错。这些口号借由统治者还有教育，都渗透到人们的脑海里，布满在所有的威胁感还有神经元上面。 压迫跟控制人民的手段根本就没有差嘛，只是在比狠而已啊！所以人们还在争论什么呢？然后嘞，现在还有谁在乎？ 这是阿婷的女朋友。是的，阿婷这么鲁，还是有女朋友。她看起来非常的忧虑，因为她发现自己怀孕了。不过以旁白的立场来看，我认为她想要这个孩子，而且她平常最爱穿绿色碎花洋装。 它跟实际的样子有点不一样。此时此刻，我抽最喜欢的烟，思考怎样做出最合意的选择。干，选择，烦呢。最合意的选择哦，同样是延续生命价值的选择，却得缩小到个人，缩小到一颗卵子和一颗精子的结合。 是见到他是在我家附近的公车站牌，早上十点零三分。哎，我记得他穿着一件绿色碎花洋装，戴着墨镜，也还蛮漂亮的。我问他要去哪里，看他笑了一下没有回答，我就上了车，留下我自己说了一声“嗨，你好”。第二天我十点零三分又出门，就为了再见。 结果我只闻到它的味道而已。可是我后来还是见到它了，可是是在医院啊，因为我那阵子失眠，根本就睡不着，日夜颠倒，以没能见我去看个医生啊。 <laughs> 看，你看是一个药师，他最喜欢我虎线，他是。 燕走在隧道里面，他还跟我说，看着捷运的铁轨一直延伸下去，他就会得到一种一种莫名的满足感。重点来了，我在北京玩的正开心的时候，他告诉我说，她怀孕了。 我回来这张床上，然后腐烂在我身上进行着，烂了，烂了，都烂掉吧。与此同时，我依然在选择的边缘。明天我要去找他，我要告诉他此时的我认为最好的方法。哎，不要怪我，谁叫我，我，啊，敢别怪我啦，我不是自愿穷的嘛，你去怪国家，怪社会啊。 怪大环境嘛，我就卤嘿。可是到底会是什么样的结果？会是什么样的结果呢？ 很像白色大象吗？我没看过白色的大象，也是啦，怎么可能看过？ 国宅啊，三十几年前盖的吧？是哦。嗯哼。嗯，在之前是什么？之前应该是平房吧，然后有几间日治时代的老房子，有些拆掉，有些留下来啊。是哦。你怎么知道？我以为只是常识诶。算什么？ 好啦，开玩笑的。 开心一点嘛！我是啊，我试着开心一点啦。我刚不是说那些云像是白色的大象吗？好了，你是说过了吧？其实那些云也不是那么像白色的大象。他们是蛮好看的。我的意思是说，他们看起来好像一些其他东西。 那真的是一个很简单的手术，甚至有人根本不会叫那个手术。他们就只是把空气打进去而已，一下下就结束了。你不要担心，我会陪你去。然后他们把空气打进去以后。 一切就会像以前一样，我们就回到像以前。什么叫做跟以前一样？你怎么会这么想？因为现在这是一件唯一在困扰我们、唯一一件让我们不能幸福的事情啊！你去了，我们就会幸福吗？对。但是我不想勉强你做你不想做的事情。对，你不想勉强我，你不想要我做我不想做的事情。没关系，我就去啊。 我不在乎我自己。你在说什么啊？我不在乎我自己啊。可是我在乎你啊。所以要不要去？我觉得是个很好的选择，但如果你不想，就不要去。好，我会去。我去，去完了，事情就这样。如果是这样子的话，我宁愿你不要去。 全世界啊，我们可以去任何我们想去的地方哎。